说你还嫌被骂的不够惨吗？套的怎么会生气呢？套的生不生气都不打进去的。套的刚刚应该是 bullshit fucking in b a night twelve。傻逼！感谢大家的荧光棒。咋了？你是弱智吧？肯定是这样的呀。